Lattare omsidning og betre urslit var åtta av eialmannen ta vid forholdt vi i kipanna. Det som ikke kjenner flest om hermas i kipanna i dag, er det at det er var en større backend, hvor alt og torsfører kja de vanlige sarfølsene bruker. Jeg oppgjør ikke hver, hvordan kan man gjøre det så enkelt som mulig kja brukerne at omsida, og sarfølsene kommer spærre tur. Hetta har valgt vi da løysa ved at det var ongan backend av kipanna. Du rydder inn her du erst, og tror at det skal brøyta. Då stånar låter och uppbyggt kvar önstaka sujo, akkurat som du inte känner. Vi fick en nödja hemma sujo för i ögonen och är som färre media gör det för i ögonen. Og moneren av Hesar i Heimasøyen er at eh, hon er nekk lattare at arbeida vi. Hon eh, var ekvila løft a settas inn ui, og all starfarsin er aktiv og søyen i kvarja viko i samband vi viko atlan er i flokstøyundi og anna, Og det ber enda til at uh, eh, letja tugjandi inn, letja viku eh, er allan inn og jögnum enn að og det ger til at det uh, er så utrolig lagt at arbeida við tugj at við hefa, við hefa það svo tattja okkur allan tugjuna. Stort sagt vil jeg si at hendan að er ekkvilega brugara vinarli. Við nærli. við sér i sér vi sér tóra sér tóra sér tóra Media tóra 2013. Vi skulle ha en annen hjemme som skulle være løft bedre til dere som arbeider vi igjen. At arbeider vi, omfremt er som om skulle være mer selgjente til dere som ikke har kommet enda vi til før gjør. Så gjør dere dere hun er av trymmalen, og tog krev det at dere lagt dere dere sitt arbeider vi igjen og oppdaterer henne, samt som dere som er som lever opp til maten som vi vil ha marsjoner for dere på. Tog valgte vi den løst fra ferdige med til at dere kunne levere dere disse vurene. Vi eh, er ikke kanskje derfor å høyme oss vinne enkelt og omkje lest, uten å ha nærkere tekniske forløy. Det som vi da var falt, har vi li okken av hjertet, det synes jeg vi da tror å høyme oss Et løy kallet enn å høyme oss vinne utsikker å Enkelt, det er alt er tørre.